сегодня будет туса. Я сегодня напьюсь, я сегодня будет туса. Я сегодня напьюсь, я сегодня будет туса. Я сегодня напьюсь. Thank you. Thank <laughs> you. 跟个狗狗似的在那吵。 <laughs> 再来个呜。 给你们看一下别人的关灯和我的关灯。 啊！一个人。 3弦がここば中弦 Gia in the house, LA in the house, and Boston in the house, Shanghai in the house, 台湾香港 in the house. Give me your, give me your, give me your attention, baby. You are my honey bun sugar plum, pumpy umby pumpkin. You are my sweetie pie. So you got to sing along. Don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You got to pump. it 如果如果你已经不能控制每天想我一次，如果你为我而沉，为你干嘛呢？ 如果你看我我的的电影，听爱 CD，怎么回事？过来！过来！傻狗，你你个哈士奇，你给我过来！One two three, they call me, call me, Bessie, Bessie, I'm a c h i h a h u exactly, exactly, Billy, b i l l Jason, Jason. Come on, come on, turn the radio on. If I to all the one belong down to my head, pray to make you all the 的世界变得奇妙难以以言喻，还为是从天而降梦境。再再靠靠近近一一点点，点点，就让你牵手。One two three，call they me，call me，Bessie，Bessie，我拍起照，Exactly，Exactly，巴黎。 believe. Just